Мы выполняли работы для э, ракетно-космического комплекса «Энергия». Мы можем также диагностировать и смотреть, так сказать, состояние э, эргономическая в данном случае внутри кабины. То есть мы можем найти зону, где э, вибрации какие-то неблагоприятные, очень сильные, и затем эти вибрации исправить и устранить. Вот это трубопровод, и мы искали повреждения. Оператор настраивается на место повреждения э, рука Э, притягивается, там имеется некая энергетическая аномалия и сильные энергетические у краев воздействия, вот красным цветом. Здесь имеется повреждение. Но ну вот что интересно, что мы можем не только повреждения искать, а просмотреть весь трубопровод и подсказать, показать места возможных повреждений. Мы можем показать некие дефекты, скрытые дефекты в металле, которые дадут возможность э, вот определить